OPI. Questa, oh, scusate, scusate, questa è la dimostrazione di come siamo presi in giro. Di come siamo presi in giro. Guarda come questa non è carne italiana, non, ha, non ha i requisiti, non ha i requisiti che la legge italiana ci chiede noi allevatori. Guarda come gli hanno messo noi, noi Nós não mudamos ninguém. Nós não mudamos ninguém. Nós só piamos.